ओम मित्राय नमः ओम रवये नमः ओम सूर्याय नमः ओम भानवे नमः ओम नमः ओम पुष्णे नमः मित्राय नमः ॐ रवये नमः सूर्याय नमः ओम पाणवे नमः ओम अगाय नमः ओम कृष्णे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नम ॐ मरिचे नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सवित्रे नमः

ॐ भानवे नमः ॐ पगाय नमः ॐ पुषणे नमः हिरण्यगर्भाय नमः ओम मरीचे नमः ओम आदित्याय नमः ओम सवित्रे नमः ओम अर्काय